好，你是要病毒啊？哎呀，你搞的 A 的装备啊？哎呀，完了完了完了完了完了完了，搞了的打地瓜。哎呀，没把他抢掉啊！不来呗，你。哦哦，那个我要，别别那个络，我走走走走走。弄歪，弄歪，弄歪。 là là, 짧아 짧아 니로 짧아 ấy này còn hay show với nhau, mấy mà mình lâu lùng lùng lùng á ngay chỉ giờ khó mày là hay là hay mày mà lấy bên thế ấy à? là chi đuổi à là chi nè à sao gì à đâu em đâu chỉ phải mình sao gì à cái à? À? <laughs> gì à là gì à của ta cái gì là gì à oh nice quá oh cho ôm cho ôm cho hộ လာပါပြီခင်ဗျာကဲကျွန်တော် share အဲ့ဒါအေးတယ်ဟာရအကြီးရမ်းချစ်တယ်အဘွားတိုက်ကြီးပိန်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါမင်းကျွဲကျွဲကျွဲကျွဲချင်းတယ်ပြီလီယွန်အာသေးဆိုင်လေသေးဆိုင်ရောက်ဆိုင်ရင်းပြသွားတော့ လာသေးတာအဲ error ကျွဲကကျင်းလာဘာလို့ error တော့ကျွဲအားချောင်းနေပြီနော်ရှစ်ပေါ်လာပေါ်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးကြောက်တာ game ချက်တယ်ကြောက်ဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကြောက်ရေးချစ်တဲ့ကောက်ပြီးပြီ စိတ်နဲ့လှပြေးသွားတယ်ဘာလဲဟာချင်းချင်းစီလာပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတာဘောကြတယ်ပြီးသွားတာလို့ချင်းချင်းစီလာလေးပြီးသွားတာ Watch out ပြီးသွားတာ bro နောက်အားရအဲ့ဒါဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့အချင်းအချင်းပြောအချင်းပြောအချင်းပြောအချင်းပြော要打要打 GF 逻辑，哎呀，我弄我弄我弄，忙不完了呢。哎呀，一点一点，啊，鲁马追。 ပေးနေဗျာပြည့်ဗျာလေပြည့်အချောင်းလေးပါအောင်ရိုက်အောင်မယ်လုံးနဲ့ရိုက်အောင်မယ်အောင်မြေတော့ရိုက်တော့ရိုက်တက်ကတက်ကဘယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘူးလမ်းအာဒီဘက်ကိုကြောက်နေဟုတ်ဆောက်ခွက်ပြောင်းတော့ဝါကလွတ်တက်တယ်ဟိုပဲတိုက်တယ်တပင်လည်းရှိလာတော့ရောအဲ့လိုမရှိအဲ့လိုမရှိအဲ့လိုမရှိတသားရေတသားတို့ရေရောက်ရှိရောက်ရှိတရင်ပို့တရင်ပို့အားရ 아, 짜이네, 짜이네. 아고노, 아고노, 아고노, 아고노, 아고노. 뭐 짜래? 누구래? 빨리 나와. 빨리 나와. 아, 네. tuysu tuysu này mà tuysu tuysu này nó cầu nó nó cầu nó mấy bầu ấy nào chưa mấy bầu ấy nào chưa mấy phê tạc kia à mấy phê tạc kia à mấy phê tạc kia tuysu tuysu này tuysu này tuysu này không mà làm gì nào có ờ rồi nếu mà nó mà ô bố mà không ဘာလို့တော့ပြောမင်းဘာလို့တော့မင်းဘာလို့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုချင်တာဖြည့်ဆည်းပေးမယ်တာကီတို့အဖွဲ့ဟဲ့လားနော်ဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုချင်တာဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ကိုတာကာရို့လာဟဲ့လားညီလေးတို့ဟဲ့လားညီလေးတို့ထည့်မှာတရောင်းထည့်မှာအော်တက်ကလက်ငါဗျာညာမထည့်ဘူးတရောင်းမဲထည့်မှာအညီတို့ကိုတာကာကြီးကအဲ့မချူရတော့အဲ့မလားတဲကောင်မှာတဲကောင်မှာအာအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဘေးပါဘေးပါ 啊，一回壓中晒佢啦！哦，挨一邊咩嚟到控制呢嚿瓜，love you 咩瓜？邊啦邊啦邊啦邊啦邊啦邊啦邊啦邊啦！壓中晒佢啦！壓中晒佢啦！壓中晒佢啦！我真係你話我 A 邊 A 邊啊！A 有個波嘛？睇下睇下，最近啊，最最起碼睇。近啊，A A 都 A 都咪正嚟嘅。 အားရဒီဘက်ကောက်အာမကောက်လောက်လားဒီကွာလူမအရန်ကွာအဲ့တော့ပုံမှာအဲ့တော့ပုံမှာအိမ်ထားခဲ့တယ်ငါလူမတွေ့ကရော့ကရော့ဘရာကရော့ကရော့ဟိုဆဲပြရတယ်ကရော့ကရော့ကျေးဇူးပြုကရော့ကရော့တခြားလူလာကောက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲယူမထားဘူးအောင်နောက်ကအဲ့လိုကုတ်ကတာတကယ်ပါတော့တော့ DBS ကြီးတိုက်ခံမှာကြောက်လို့ DBS ကြီးဟာ DBS နဲ့တော့မလဲ DBS နဲ့တော့မလဲနိုင်ဘူးအေးအဲ့ DBS မပင်နဲ့ထဲထားလိုက်ကျွဲကျေး အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့ကတော့ဟလာအဲ့လိုပြောမှရမှာတော့ DPS ကို BBS ကြီးပေးရမှာရောက်ဖို့လေမင်း DPS ချရဘယ်သူမှတော့မကောက်ဘူးငါလည်းကိုကျွေးအာ DPS DPS ကဘောအကြီးဗျဘွာအဲ့ဘွာအဲ့ဘွာဒီဘက်ဘွာမင်းပြင်းနဲ့ထဲထားလိုက်မနဲလာရင်မို့ DPS လားနော်မင်းပြင်းနဲ့ထဲထားလိုက်မတော့ရော့ပြန်ပြန်အိုင်ကျူးတဲ့အဲ့မပြောလိုက်အောင်ပြောနေမြင်လားသူကတော့အိုင်ကျူးတဲ့အော်တော့အကုန်ကန်နေတာဟိုအေးတဲ့အေးတဲ့တော့အော်တော့အကုန်ကန်နေတာအေးတာတယ်မှာ Oh, H sane, ala. Easy breezy, bro. Let's go. Dija, dija. Tamam, tamam. Tamam, tamam ya sana o. Hey, hey. Oh! Ha! Easy yo bidu are ya. Anika ji A နဲ့ဆော့ပြတော့ရ။ဟာ။ A A တက်ပဲဘက်ကနေပဲ။ရောင်ကြီးအဲ့ဒါ။ 9မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့အေးနဲ့ချပါလေယောအေးနဲ့ချပါလေဟဲ့လားနီးကရဲပါလဲ no scope ချပါလေအေးနဲ့ဟဲ့လားပါပြီဘောလေးနဲ့အိုးလေးနဲ့ဟဲ့လားနော်တီရီယာတီရီယာတော့ခရားနေတာတက်ကီက crash ကိုတီရီယာလို့ဆော့တာပဲဟဲ့လားဘာတီထွက်လာပဲကျမတို့ဘာတီထွက်လာဒီမဒီမဒီအေးဒီရဲအမားပါရအမားပါရဒီတော့အမားပါရအမားပါရအမားပါရအမားပါရ 어머 어머 어머 허가부터 이거 여보 얼른 여보 야 뼈, 짜증줘라 짜증줘라 그럼 뼈 짜이마 이제 이제 이제 나나나 là bia bia bia là bia bia bia là to bị to bị tốt được to bị bị nào mà cao ý à là ý à là bia bia bia quá đâu quá đâu quá đâu quá đâu quá đâu quá đâu con này được tạt kỳ quá nó lên mà con mu, quá đâu quá đâu quá đâu quá đâu đi đi đi khu mà khu mà mà biết đâu nó kéo nó hoài đi မြေပုံနေရပုံနေတော့မြေပုံနေရပဲမတောင်းတော့မတောင်းတော့မလောက်နော်မလောက်မလောက်လာလာလာလာပြင်းမလားပြင်းမလားဘေးဘေးဘေးသွားမှာဘေးကျွန်တော်စောင့်နေမှာဘေးခုလိုက်ခုလိုက်မလိုက်ခုလိုက်မလိုက်ခုလိုက်မလိုက်ခုလိုက်မလိုက်ခုလိုက်မလိုက်လိုက်လိုက်လိုက်ခုလိုက်မလိုက်ခုလိုက်ဘောကြရတယ်โอเคရတကယ်တော့ကြရတယ်โอเคပြလို့ဘေးခက်လို့ဟဲ့လားဘိုးလေးရတိတ်တယ်ဟဲ့လားထပ်လာဟဲ့လားအကြီးထက်တိုးသားမယ်နေရောဟဲ့အောင်မေးပါလားချအောင်ပြောအာဖုတ်လက်ပဲညီလေး 哦，那个好用，别别那个往中，what the fuck？不好我留下一个刀王好的，对不对？独力少也少，我买的呀，来来来来，哥们，哥们，哥们，来，来来来。哎哎，我我来接，你他妈来呗。哎哎，走走走，我来接，你嘛。把他妈收啊！哇，别那路，知道，那边那个别达，啊，吹不消，呜，哇，独力少啊，别改了，别改那个嘛，还收？what the fuck？他哥们呢？喏，蛮难，too o Akumne tuno. Eh. Nämä me miau ngalu. Eh, oma oma oma. No no no no no no no. No vai, no vai, no vai. Bây giờ em phải mười con gì đây. Mà cao nào, mà cao nào, mà cao nào mà. Liệu thì tài nào mà. No vai, no vai, no vai. Liệu thì cao nào mà chi đi để. Ai đang. What the fuck? 拉里吧，瓜，拉里吧，然后上面拉，我那就这给这给么拿，我都呀也拉一。 ချေဒီတော့တန်သေးတယ်တဲ့တော်သေးတယ်လီယွန်ကြီးအဲ့နေတာမမြင်ဘူးကြီးကိုကိုလည်းတိတိတောက်နေတာစမောစမောစမောစမောစမောဟောဒီကတော့ဟောဒီနာရွှေ့မယ်နော်ဟောဒီနာရွှေ့မယ်နော်ဒီနာရွှေ့မယ်နော်ရွှေ့တယ်ဟောဒီနာရွှေ့မယ်နော်အာမလည်းပြုတ်သွားပြီ Thank you နေကောနေကောနေကောနေကောကာကားမကြည့်တော့ကားအရန်ရမီကားခေါ်တာအရန်မင်းအလာကြီးအရန်ကြီးအလာကြီးမင်းအလာကြီးလွဲချော်သွားတာအရန်မင်း Cúmela, cúmela, cúmela, cúmela, cúmela. Vamos, mau mau mau mau mau mau, Si, si con encima, si vos mala, me tira, güey. Si vos me lo, vos me lo lagao cao bao sao rồi, hả mà? Ese, ese. Anh cái agent này, chỉ là tan chấp về việc, ta về lì rồi là, cho thắt chủ rằng là, đó, đó, đó. Chết tan riêng, chết tan riêng, phải thắt làng là, la đi bên làng, bây giờ uống này, uống đi bên này, bây giờ uống đi bên. Đây, là đây, là đây. Mau là đây rồi. Là đây, là đây. Là cái gì vậy? Beirut ở đây, Beirut ở đây. Beirut đúc đây. Cho ông à? Cho ông à? Ở thì bắt cái này mà. Watch out. Nó đâu, nó đâu, nó còn chuyện, nó còn chuyện, nó còn chuyện. Nó còn chuyện, ai chào đồng nào. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp ကြိုက်လားကြိုက်လားညီတို့ကြိုက်လားပြေလို့မလားကိုတကိုင်း F4 တွေကပြေလို့မလားဟဟလားအဲကိုတကိုင်း F4 တပေါက်တွေကမင်းတို့ပြေလို့မလားညီလေးရဲ့ Oh my god Oh my god 我把门没包，金刚金刚，ပေါက်ကောင်ကလိုစားနေ easy easy ရလားဆိုတော့ ဟာလာလိုက်တာဗျာโอเคဗျာအဲ့အမောင်ပေးခွေးတူပါကြောက်ပြီဒီလေအဘွားမြစ်တဲ့ကွာလီယိုလီယိုဖင်းနေတာထည့်ထားလိုက်တော့ကွာကျွန်တော်ကျွတ်ပင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်လို့ကျွတ်ပင်းနဲ့ထည့်ရတွေ့ရတွေ့ရပါလာလာပါတွေ့ရဘယ်လိုနေနေပါလာပဲပါပါမထားညာမထားပါလာလာလာလာဘာမှညာမဆိုင်မဟုတ်မင်းဆိုင်နေမင်းကကျွဲမလို့အကုန်ဆိုင်နေမင်းကအကုန်နဲ့ဆိုင်ထည့်လို့ရတယ်ဘာလို့မင်းကကျွဲဖြစ်နေလို့ကွာ အာအမောက်ပြားအမောက်ပြားရရရအာဒီကျွန်တော်ကျွန်တော်မောက်ပြားရဒီအာမောက်ပြားကဲကဲကဲအားဆောင်ကျွတ်တယ်နေကျွန်တော်ကဲကျွန်တော်အေးကျွန်မအဲ့တော့ကြာကိုကြီးရကိုကြီးကိုကြီးရလားအဲဒီအောက်ကအိမ်ထဲမှာငါရှိမှာပြီနော်ချက်တော့ကြည့်လာကြောင်လေးပြပြဘေးမှာရှိတော့တယ်ကျောင်းငါးယောက်ငါးယောက်ပဲကြောင်တော့ငါးယောက်ကျွန်တော်တို့မှာစုစုပေါင်း9ယောက်ဗျာငါးယောက်ပဲကြာ highlight တစ်ချက်တွေရ highlight တင်ပေးပါတင်ပေးကြ bro နေသူက highlight တင်ထားတယ်လေဟိုတလောကမှာဒီပတ်အခုဒီပတ်တော့ထပ်လာမယ် AE နဲ့ AW only နော်ဟို AE နဲ့အမား only ပြောပါမားလို့ watch out အေးနေအေးနေအေးနေဘေးအေးနေကောင်ဟန်ရှော့ပဲရအောင်မင်းမမေလှုပ်လို့မလှုပ်လို့ငါငါရဲ့ကြီးကခေါင်းပဲလာတာဟဟလာဟမဲပါလဲပိတ်သက်အေးပါဗျာပါလဲပိတ်သက်အေးပါဗျာဟဟလာနော်ကြာလို့ဒီလေမေကာလီတော့ခဏလေးဘောက်ပဲပြပါဘောက်ပဲပြဓမ္မတော်ဓမ္မတော် အဲ့မှာအဲ့မှာအဲ့ပွဲမှာအဲ့ပွဲမမြင်ရဘူးမမြင်ရဘူးလေမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါ error ကြီးတွေပဲမြင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးတော့မမြင်ရဘူးအနောက်အနောက်ချစ်သိန်းနှစ်ကောင်ချစ်သိန်းနှစ်ကောင်တက်လာ Marked a location. ဟလာလာရှာရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တောင်းကြပြီနော်စကားကြီးစကားကြီးတွေလာကြည့်နေတာစကားကြီးတွေမတော့မတော့ဒီမှာလေးစကားကြီးอ่ะစကားကြီးတွေကလာကြည့်တာကိုသာကာကြီးကိုလာကြည့်တာ Oh. Akaida. Nice qua. Oh cho. Oh cho. Oh cho. Hồ bác còn oh cho. Ai nó bật chạm mày. Mark the location. ကျန်သေးတကောင်ကျန်သေးတကောင်ကျန်သေး Pick em à. Pick em à. Pick em à. La đi bẹt thế là bắt đầu nó rất xem mình. Thì nó đi kèm mà. Thì nó đi pick em à. Yeah. Ấy à. ဝင်သွား Yeah. Spider မင်းကဝင်သွားတာဝင်စားတာပေါ့ကွာ။ ဘာဖြစ်ချင်တာတော့ပြောလိုက်မမေးလိုက်မေးလိုက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ကြောက်လားကြောက်ဘေးခေါင်းခေါင်းဘေးခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းပေါ်မှာလက်ကောင်ခေါင်းပေါ်မှာလက်ကောင်လုံးပါအောင်လုံးပါအောင်ကဲနေတယ်ပါပြီရထောက်တော့ထောက်တော့နော်ဟိုကပေါ်တင်ရနော်နော်နော်နော်အာဒီမှာပြင်းနေတယ်နကောနကောနကောနကောနကြိုက်တာကြိုက်တာပြောနကောနော် နော် N4A ကုန်ပြပါ organ ကုန်ဟလား organ ပြရတာကီနော်နာမည်လေးကတာကီဘာလဲပြိဿ organ ပြရကျွန်တော်တက်ပြရတယ်ဒီကငကားနဲ့ပြေးရလားဒီလေးရဲ့ယောအေးအဘာတဲ့ချက်ပြပထမဆုံးပေါ်လေ chicken ဟဲ့လားဘာအဲ့လဲပြိတဲ့ပထမဆုံးပွဲ chicken ဟဲ့လားနော်တာကီကို live ပထမဆုံးပွဲရအောင် chicken လေးအစားဖို့လိုက်ဒီကတော့ let's go ဟဲ့လား 2829 AWN เนาะမှတ်ထားလောက်အောင်ဟုတ်လားကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်လာကြည့်ပြပြောကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ရည်ပြောအားလုံးမင်္ဂလာကြတဲ့ပါပျော်ချီကြ